Чи в Києві, чи в Полтаві, чи в самій столиці, з вазницею чумак ходить по межі крамниці, а в крамницях куди глянь, сріблом злотом сяє, baci crambezi tra cozzi si dimo i tu de zahodit zvaznice ius milo dobri den vam ljudi dobri taj Ci scelmis mi ulcia, yes, et tolci durmi ad mi prona iulcia. A ciumac imponi rocus dobre tur udalos, stolo tavas tachi carmis, na prodas ostas.